Levántate, levántate y hazlo bien. Claro, tienes que hacerlo en Tú eres capaz de eso y demás, cuando quieras.

China los lamentos de este amante desgraciado que la fortuna le ha dado la salud y el tormento en este preciso